Pak Cik Bahrain dan di sini lokasinya di Penang ya. Oke, okay, so langsung saja guys kita play videonya. Let's go. Oke. Okay. Hai, assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini sebenarnya saya ada dekat Pinang, tau. Oh. Dekat Sungai Udang. Kalau korang tengok dekat sana tu nampak ada signboard Jalan Baru Sungai Bakau. Oh. Tak ada orang lah kat sini. Kalau dapat tumpang orang best ni. Cari peniaga kan. Eh. Saya try tahan orang. Bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang. Hei. Bang, boleh minta tolong bang? Tolong apa bang? Ha? Tolong apa? Saya nak pergi Sungai Cenaam ni. Ha. Kita nak cari peniaga bang nak pergi mana ni? Saya cari makanan. Cari makanan pagi? Ha. Oh, cantik tu bang. Jom bang. Ha, boleh lah. Okey. Brother ni pun nak cari sarapan pagi. Jom kita jalan. penat bang buat motor. Penat bang. Penat eh. Sejuk. Sejuk. <laughs> Boleh ke ni tunggu? Kalau pagi-pagi eh. betul lah sejuk sangat. Oh, dia oh, Okay. jumpa. Oh, acik kayu basikal macam ni eh? Ha, macam ni. Eh? Ah, saya pun kan. Orang kata apa nak jogging ni lambikan kayu ni Weh keren ya benar. Oh. Pusing satu kampung ni. Oh pusing satu kampung. Ya, satu kampung ni saya pusing. Pakcik jual apa ni? Banyak kuih. Eh. Kuih dengan nasi lemak. Masya-Allah. Banyak, banyak ni. Lah, oh. Ni apa ni dalam ni? Dalam ni nasi lemak ah, nasi lemak. Yang ni? Oh, mi, okey. Satu setengah. Satu pada. Oh, murah banget ya guys. Iya satu bungkus segitu istilahnya pakai basikal loh ya istilahnya ya ngelihat sendiri perjuangan mereka gitu kan tapi jualnya juga murah gitu murah ya Allah ini kue semua puluh sen kue semua lima puluh sen Oh, iya. oh lima puluh sen. apung pisang. Apung pisang. Apung pisang. kue lapis. nih Oh, ini sedap nih. Kue satu Kue kacang. Kue kacang. Sebenarnya saya nak beli semua boleh? Kalau nak sekah lah. Ha, boleh. Kita nak beli semua ni tapi Acik kira siap-siap boleh? Kat sini kira. Nak ha, kira kat sini siap. Ha, nanti kita dah kira okay. total semua. Tinggal bagi orang senang nak kira. Tinggal senang kira. Okay. Ha. ha. Masya Allah. Tiga-tiga tambah dua empat tambah sepuluh tambah lima tujuh puluh dua ringgit. Yeah. Eh. Eh. Allahu Akbar guys dari semua itu yang sebanyak itu hanya 72 ringgit gitu Allah perjuangan perjuangan seorang ayah ya Allahu Akbar ya Allah ya, okay. Oke. Okay. Masya Allah. belum tentu orang istilahnya mau beli juga guys tapi biasanya mesti ada orang kalau kayak saya mesti ya beli oh, ya kan nah, suka jajan dulu mak mentua saya buat oh iya dah, dah, dah, dah, dah. ini dah berlaku ini dah 40 tahun lah oh, sebelum ni kerja apa? saya dulu uh, mas staff ah staff oh Malaysia Airlines ah. oh oh lah. Okey. Abang ni Allah. mesti customer tetap ni. Tak juga abang apa ni. Ah mak saya ya. Oh ya. ya terima kasih. Ya, ya. Dah juga. Ada orang Melayu, orang dekat saya. Okey. Masya-Allah. Nak kuih bang? Eh tak payah, belanja ya. Nak kuih apa, dek? Ya. Eh? Okey, terima kasih. Ya. Nak kuih apa sini? Nak kuih apa? Cepat pilih, pilih. Bang, kuih Allah. Nak bang kuih? Ha. Nak lah, saya pun nak sedap-sedap saya ni. tengok. Allahu akbar. <laughs> Macam mana? Rasa dia okey? Perjuangan ya guys, ya Allah. oh ini dik, jatuh. Allah. Ya Allah, pelan-pelanlah adik. Pernah Oh, pernah beli kat sini? Ha? Pernah beli. Ha. Macam mana rasa okey? Okey. Okey. Ha. Okey. Patutan. Berpatutan. Hmm. Ya. Yeah. Kuih bang, kuih. Hmm. Awak nak kuih apa? Mari aku lah, apa buat ya. Allah. Ambillah macam nak beli. Tak boleh dah, ambil. Nah, ambil, ambil, ambil. Tak payah ambil. Okey, masih. Ya. Okey. Masya Allah. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Allah Memang sihat lah guys uh, Mengayuh sepeda lah macam ni Basikal Sepeda ontel kalau di Indonesia guys Okay Ya kalau kita lihat guys Suasana kampungnya di sini bersih banget ya Allah ini Penang loh Iya guys, jadi luas halamannya dan bersih guys. Coba kita lihat nih sebelah kanan dan kirinya nih. Yang di sini guys, ya Allah. Nih depan rumahnya. Mana mana Nah. Tak payah bagi kuih, banyak. Nah, balik. Yes, senang. Hmm. Coba saya suka ambil. Allah ada makcik-makcik tu. Yang ni ada ni untuk batang ni lah. Okey. Yang tu ya? Dah, saya bercekah lah matam. Untuk matam tak payah bagi duit. Ni semua oh. dah bagi kat matam. Ambil. Rezeki hari ni. Hmm. Eh? Ya. Mas Mas ya. Masya Allah. Dah, dah ambil lah semua ni. Ha, habis dah. Habis dah. Dah, lah. dah, dah. Hmm. Dulu masa nak tolak ni memanglah tangkap kaki apa semua lutut apa semua. Ah, ha. Wawai dulu. Ah, ha, wawai dulu lah. Memang tangkap lah kaki semua Dia lengoh lah kan ha. Tapi uh-huh. dah lama-lama jadi biasa lah Okay lah Cik tangkap, pun dah Tangkap kaki ni, eh. macam mana guys tengah Eh tak faham juga bukan jalan kaki lah, ternyata RM72 Dah bagi RM70 sudah lah Dah bagi saya tegak Allah Tengok Cik RM72 saya ganda ada RM700 Allahu Akbar Boleh? Alhamdulillah <laughs> ha. ha. ni daripada Bagaimana? saya punya tim hmm. saya punya tim uh, ha, Yayasan Mak Fira dengan orang yang selalu tengok video ya, kami ya. Mak Fira Alhamdulillah ya. Wah, banyak Alhamdulillah ha. Okey, Acik ah, ha. kuat <laughs> Ikhlas lah ni sekafnya eh, Ikhlas lah cik <laughs> Ikhlas lah Encik Bahre eh. Di luar rezeki beri kesihatan yang baik. Amin. amin. Okay, terima kasih okay. banyak. Eh. Minta maaf di, daripada awal sampai akhir ni. Okey. <laughs> Alhamdulillah hari ni. Alhamdulillah. Pasti ya. Eh. Semoga terus sihat Encik eh. Okey. Okey. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, okay, sama. Allah. Okey bang. Eh. Nah bang, terima kasih banyak tolong eh. saya. Sama. Peluk sikit bang. Eh. Peluk sikit. <laughs> Masya-Allah. Ya. Yeah. terima kasih bang. Terima kasih banyak. Okey. Okey, assalamualaikum. Assalamualaikum. Okey. So siapa yang tengok video ni, korang jangan lupa like, komen, share dan subscribe yang berdekatan dengan Sungai Chana'am. Okey. Itu saja saya nak eh? bagi tahu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke okay guys, dah selesai videonya setelah tadi guys ya. Aceh ataupun Pak Cik Bahrain tu tadi memang dari dulu-dulu dia dah jualan daripada mak mertua dia kalau tak atas silah macam tu guys. Dan dia lanjutkan macam tu dan alhamdulillah mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala dan Semoga dapat membantu lah macam tu Dan buat kawan-kawan semua yang pergi ke Penang ya kan Penang ya kan Dan di sana ke tempat yang istilahnya Pak Cik baharin ini bolehlah istilahnya borong lah kan pergi kat sana macam tu. Kalau memang istilahnya kawan-kawan itu ada apa nama tu niatan untuk uh, ke sana ataupun tak pergi ke sana. Jadi kawan-kawan boleh juga share video daripada FS channel ini agar supaya membantu ya, membantu Pak C Bahrain ini supaya lebih laris daripada dagangannya itu sendiri. So apa-apapun jangan lupa kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang Allah berikan kepada kita. Semua yang Allah berikan itu yang kita perlukan ya. Jadi jangan istilahnya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah kita berdoa, lepas itu ya Allah, kenapa Engkau tak kabulkan doa saya padahal saya minta Mini Cooper, minta Ferrari, minta ini. Ah, itu mungkin sekarang nih kita tak perlukan. Yang kita perlukan adalah badan yang sehat, ya kan? Ha, lepas tu makan makanan yang sedap macam tu. Mungkin tak semua orang lah Allah Subhanahu Wa Taala izinkan. Hanya orang-orang tertentu saja. Akan tetapi jangan pernah juga berhenti berdoa kepada Allah atas kebaikan-kebaikan ataupun meminta kepada Allah dengan banyak-banyak kebaikan agar supaya apa? Doa itu disimpan. Ketika doa itu disimpan maka pasti suatu saat akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tidak pun di dunia Allah Subhanahu wa taala akan kabulkan di akhirat ya jangan istilahnya lupa untuk senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita mempunyai tabungan-tabungan doa terima kasih sudah tengok video ini guys jangan lupa untuk di like share komen dan subscribe channel saya dan juga FS channel jangan lupa untuk share share share kebaikan agar supaya kita ya mendapatkan pahala daripada kebaikan itu sendiri terima kasih saya Pemin Ududri apabila ada salah kata mohon dimaafkan wassalam والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته